हमला करो हुजूर ओ ओ सिपाहियों ये एक घात है सिपाहियों मोहतात रहना तुम कौन हो उस्मान से पहले तुम्हारी मौत होगी और हान ये घोड़ा तो और हान का है